मोटा दोनों चलता है तुझे फिर से क्या है बंदे मारते हैं शेरी वनले दिस्यू दं तं दं बक्छी हे छियं बा आलेसो छगे त zero ཁྱི ཕྱད ཁྱི 나로도 ཁྱི 개미 ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱ� ese matao ena jere lugar ya chemba 말아요 Ta shuken anzu tis bhaqwa yaa ani nom luwa to thadik shimba ta thadik shira ani ta prefaas anzu tis lai to diksa ani khakturu bish shamba khasa anzu trum meju dinda bish shamba chi la dush te do samsa Ta liya kechi shudiga ra shuja de ta prefaas মিদু রদ দিনটা পরান্দ্র দ ইন্টারনেশনাল নর্থওয়েস্ট হলায়ো ক্লাস দে ক্যামেরা দে ফাখানে সিলা সেকুশ আ রাজদিনা 강호 깨디 족발에 깨다 자꾸 기분이 있어 같이 나나 코로나 좀 통화도 땅에 이게 차례 개인다 도마시나 변 숨들어 글로지 버전 그래서 이 조사 직 버전 레드로 아니 계속 시비스틀레나요 딜러 미만도요 더 응, 딜러 스크롤 마만도요 형 어디다 나 딜러 근데 지나 말해 이제 아 몰라 내가 지나 콩고비즈 콩고비즈 가지. 제마 죽으래요. 말아. 2MB. 4MB. 이둘다 치마 왜 치나? 네 어. 어, 왜 하? ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ji capital city ro ni cruise nang lo casino de ze do ni dang zu ta tao sam zu ro ji sa ji qiu shu du gun ji la ya please e mong bu de please sma ya please talking ge chang zhe traffic no photographs in the uh, gaming area okay. strictly not uh, about gaming and uh, entertainment will also start at 7 o'clock and restaurant will also start at 7 o'clock. We can change here, no? We can change inside. We can... Here. Okay, okay. Uh, uh, cruise casino the area cruise casino the jump show the and the the sign show get the gas to do you know color the new drinks the some unlimited is yo and the the yacht is set up package di michi la sundong ma kya rori sha di na su su casino di game khanda ji ji ro choice mu mu de yo ko ji de 6 तो जम केस्नो दोले होइन यो कुदुङ यो कुदुङ ट्रक पेन दो इनो केमाइले म दो ने कुदुङ रायो पेन फर्मो दो के के 네. 도당이 로바니 가서 로차 뱅크인도 땅금 들리스. 아, 개마촌에 딱 온데 그동안 뒤다. 야, 뜨게 그냥. 뜨게 갖다. 지금 있어. 아래 애들이 커맨드 달 거야. 친구들 계속 계속 jama kesnoli ro ya adi kar de jim je one de kyo dra yo de dong de pom de kyo in de ro kunye kudan ja ni ja ko se So this is the cruise we are going 스페셜 유니맨의 크랩도 야샤를 전해줘 그냥 뒤, 뒤, 뒤, 어. 크랩 세일. 어, 근데 갈라 이 벌써 사진이 있는 거. 저거 좀 봐. 아니, 다 사진이